Good morning, sì, qui sono diciamo le um, ehm, 10 e mezza e come dico in questi casi certo non è una mattina prestissima, una mattinata inoltrata ma comunque mattina Mister, master, maestro o oh, semplicemente oh, semplicemente David Lynch it's uh, May 12, 2022 and it's uh, Tuesday Naples. a clear, clear morning, this moment very still right now, 69 and 8 Fahrenheit around 21 Celsius and this means that it's that day really, really, really, really soft like in this days in this video but also over because it seems more a summer climate than a spring climate Of course we are going to June and so this is also normal, this, this thing. As regards the video tools, I don't know if I'll do it because I have also the video tools of yesterday to upload and so uh, perhaps um, il video di ieri vale come video di oggi ma comunque non lo so, vediamo nel caso uh, siete interessati comunque è separato da questo quindi occhio Anyway, as he <laughs> and you will just see from the window, this other window, pardon, it seems that this afternoon temperature potrebbe grow up or maintain on the same level, surely not scendere, Uh, ma comunque vedremo insomma anche su questo punto but the really important thing with this atmosphere is that today we have today we have those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine and I think all along the way ovviamente qui sempre meno rispetto a voi perché siamo in un orario diverso sì per cui bene anche, anche ieri è stato così speriamo di continuare così anche domani per cui, Save these so from this other mythical window with the white curtain, the pink flowers, the grey roller shooter, not visible but also come se fosse sempre lì, from the mythical window with the red, orange, blue, the water curtain, and it's uh, green roller shooter. Gandemir on the top, not visible, and factor in the shot. And finally, from a mythical keyboard, Yamaha GX 640 IPG IPG 625. Eva, great day, molto people who follow the channel reports. Sì, un saluto davvero a tutti. And also, ah, I hope you all have a great breakfast. Io la farò tra poco. Il mio stomaco è pronto, non so se lo sentite. Soprattutto spero vi possiate consolare. Appunto, la vostra bella colazione, se il tempo dovesse essere brutto alle vostre parti. I'll see you eh, in the video tools, if I do it or tomorrow.